Upendo kipita nyuma majanga, imesarenda, imesarenda, mtoto mepinda shingo yopa kama nduli, ninampenda, wala miniweza mimi window, keep it on